thank mm -hmm. you obedecer, eu quero obedecer. Esperar, ter paciência é confiar no Senhor, por isso eu quero. se chover e transbordarem os rios, e se o vento bater, como eu vou ficar? Quero ficar na rocha que Jesus falou, pode até machucar, posso até me ferir mas sei que vou ficar. certo. Tempo de se abraçar e de não tocar. Há tempo de falar.